Då ska vi titta på krafter och kraftsituationen vid lutande plan. Vi har här en backhoppare. Vi ska se vilka krafter som verkar på en backhoppare. Vad är som gör att den får den acceleration den har så att den har en viss hastighet när den hoppar ut för stupet? Jo, vi har en tyngdkraft och den verkar rakt neråt mot jordens mitt. Vi har normalkraft. Normalkraft är 90 grader mot planet vi har. Så det måste bli i den här leden. Och vi har ju även friktionskraften. Lite friktion mellan snö och skidor som gör att det bromsas upp lite grann. Så de här krafterna vi har. Och vi måste jämföra de här och se vad är det som gör, vilka krafter är lika och vilka krafter är det som är större än andra som gör att vi får den här accelerationen. Så vi börjar med att dela upp tyngdkraften mg i två komponenter. Om jag har här en, en backe som har en viss lutning och det här är horisontalplanet så har vi det att den här kallar den för vinkel för alfa. För det kommer vi ha nytta med och då har vi den här tyngdkraften. Delar upp den i, i två steg. En steg här som är längs med lutkraften, backens lutning. Vi kallar den för F1. Och så har vi en F2 som är 90 grader mot backens lutning. Så de här, vi delar upp den här tyngdkraften i, i två krafter. Läggs med lutningen som vi kallar för F1 och 90 grader som vi kallar för F2. Och trigonometri, eller geometri visar att den här lutningen som var på backen, det blir exakt den här vinkeln också. Ja. kan vi göra då? Jo, då kan vi dela upp det här. F1, vad blir det? Jo, vi utgår från den här vinkeln, motståndarens sida, hypotenusa Motståndarens och hypotenusa blir sinus, så då får vi att F1 är lika med mg gånger sinus alfa. Och hur stor är den då? Jo, eftersom vi får en acceleration att den ökar hastigheten måste det betyda att F1, den som är längs med backens slutning, måste vara större än friktionskraften. För skulle man vara lika stor då skulle man inte öka hastigheten eller skulle friktionskraften vara större då skulle vi bromsas upp, då skulle vi inte åka iväg. Så det här måste betyda att F1 är större än friktionskraften. F2 då? Jo, F2 där har vi närliggande sida genom hypotenusen, det är kos. Så kommer jag få att F2 är lika med mg gånger kos alfa. Och hur stor är den? Jo, eftersom backhopparen inte rör sig någonting i den här leden så måste de här två, normalkraften och F2 vara lika stora. Så det här måste ju gälla. Ja, vi tittar på vad blir accelerationen på den här lådan då? Om vi tittar på här. Vi har normalkraft på lådan, vi har en tyngdkraft och vi har en friktionskraft och vi har en viss vinkel här. Och vinkel i det här fallet är 30 grader. Den här lådan väger 100 kilo och har en friktionskoefficient på 0,5. Så vi ska se hur stor acceleration har den här lådan. Vi måste kompensantuppdela den här kraften, tyngdkraften, i en kraft F1 och en kraft F2. Och eftersom jag har en viss lutning här, 30 grader, så kommer geometri säga att det här är samma vinkel. Vinkel alfa är exakt lika stor så det blir också 30 grader. Så, vi börjar med F1, lut som följer med planet. Det måste betyda att det var utgång från den här vinkeln så blir det motstående sida. Motstående sida blir sinus. Så F1 måste vara mg gånger sinus alfa. Och sätter in de här värdena så blir det 100 kilo gånger g som är 9,92 gånger sinus 30. F2 då, hur stor är den? Jo, F2, där har vi då närliggande genom hypotenusa, det blir kos. Så F2 måste vara mg gånger kos alfa. Det vill säga 100 gånger 9,82 gånger kos 30. Vi slår ut det. Och de här krafterna F2 och Fn, eftersom inte lådan rör sig i den här leden någonting så måste de här vara lika stora. Så blir lika stor så. Jaha. Då är det bara det var kvar att räkna ut, det är vad F, friktionskraften är. Då fanns ett samband som sa att friktionskraft, det var lika med friktionskoefficienten gånger normalkraften. Fissionskoefficienten, den vet vi ju, den är 0,5. Normalkraften, den var ju lika stor som F2, som är det här. 100 gånger 9,82 gånger kos30. Och räknar ut det här, 0,5 gånger normalkraften, så får jag till ungefär 425 Newton. Den slår det. Ja, vad blir den resulterande kraften då? Jo, den resulterande kraften måste bli F1 som är riktat nedåt minus friktionskraften. Det blir den kraft som påverkar accelerationen. F1 har vi räknat ut här uppe. 100 gånger 9,82 gånger sinus 30. Och friktionskraften 425. Och slår jag det här så får jag ungefär 66 Newton. Så jag har en resulterande kraft på 66 Newton. Och den som påverkar accelerationen. För kraft är lika med massa gånger acceleration som gör att acceleration är lika med kraft delat i massan. Kraften vet vi som påverkar accelerationen är 66 Newton, massan är 100 kilo och så räknar jag ut det så får jag 0,66 meter per sekund i kvadrat.